lo que prometimos, lo que prometimos ayer, aquí está. Salimos con la victoria. Salimos con la victoria de hermanos, la sangre llama. Y era, no había dos cosas más que ganar. No había otra cosa más que ganar, ganar y ganar. Y esta noche ganamos este torneo. Muchas gracias a toda la afición. Muchas gracias a todos que a pesar del mal tiempo estuvieron aquí. Muchos van a a batallar para llegar a su casa por la nieve, pero eso nos da mucho gusto. Japón es nuestra segunda tierra. Japón y el Consejo Mundial son todo para mí. Muchas gracias. A todos los fanáticos de los guerreros laguneros, creo que se van con eh, una sonrisa en su, rostro porque ganamos este torneo. Demostramos que los hermanos de otro nivel estamos listos para derrotar a quien sea. Y esta noche lo hemos comprobado. Gracias a toda la afición japonesa por el apoyo y que a pesar del clima estuvieron con nosotros. Gracias. Por eso, por eso seguimos siendo de otro nivel. Lo siento mucho del torneo de hermanos, pero tienes que revancha para con... Realmente no me interesa una revancha. No pido revancha. Eh, son luchadores fuertes. Ganaron, creo que fueron más preparados que nosotros, tienen más experiencia. el eh, Último Guerrero tiene mucha experiencia, es un luchador que ha recorrido mucha lona. Mm. Pero para mí no se me hace un luchador difícil al que no pueda vencer. Yo todo lo que me propongo lo cumplo. Eh, si quiere, bueno, si quiere enfrentarse a Dragon Lee, creo que hay muchos luchadores que se formen a lista, igual que lo es el último guerrero, el gran guerrero. Es un luchador que acaba de ganar una máscara, pero eso no me da miedo. Yo acabo de ganar también una máscara. Yo he protagonizado, protagonizado un aniversario. Realmente, yo no me he apagado. Yo vengo a Rino Fono, yo vengo a New Japan muy, muy seguido. ¿Por qué? Porque creo que saben que yo soy un luchador en el cual soy muy recio. Sabe que no me la chico a nadie y así va a ser. Realmente, último guerrero, gran guerrero. No me interesa, no, no les tengo miedo. Muy contentos de esta gran Aunque hayamos perdido, yo creo que salimos con, la mano en alto y, ganamos lo más importante, que es el apoyo del, público japonés. Yo la verdad quiero reconocer aquí a un gran amigo, a Niebla Roja, que ha demostrado sin máscara por qué es el mejor. Muchas gracias, yo agradezco a la dinastía, Dragon Lee Místico, por haberme acompañado en esta gira. Estamos demasiado contentos, aunque no salimos victoriosos esta, día, esta noche. Sabemos que toda la gira fue un éxito. Gracias, todo el mundo de Tokio, gracias. Daisuke Japón. Pues, los hermanos Lee siempre son los number one. La dinastía Muñoz. Mira, febrero de Hiromu contra eh, Will eh, Ospreay de lucha campeonato de Grand Prix y tú tienes que es un cinturón que a mí, ese sí me interesa. Ese cinturón es el que fue buscado todo este tiempo. Y no voy a descansar hasta ser el nuevo campeón. Yo quiero ser el próximo campeón de IWGP Super Junior. Así es que me estoy preparando. Soy un luchador que vive en el gimnasio. Soy un luchador que desayuna come y cena lucha libre. Así es, preparación. Y bueno, Will Ospreay es un luchador que ya he enfrentado, es muy bueno y ese sí, me gustaría quitarle su cinturón. Ok, ojalá será. Ojalá, arigato gozaimasu. Gracias.